tuosta kansainvälisyydestä nyt muutama kysymys, niin miten toi kansainvälisyys näkyy meidän lukiossa? No, meidän lukiossa kansainvälisyys näkyy aika monessakin asiassa, että ensinnäkin valinnaiskieliä voi valita Saksaa, Ranskaa, Venäjää ja jopa Espanjaa, vaikka ollaan pieni koulu, niin pystytään tarjoamaan myös sitä. Ja sitten erilaiset projektit, mitä on käynnissä, niin silloin näkyy varsinkin tuolla käytävillä, jos meillä on vierailijoita näiden projektien myötä, niin kansainvälisyys näkyy sitä kautta. Ja meillä on joskus vaihto-opiskelijoita, ei ihan joka vuosi, mutta keskimäärin ehkä joka toinen vuosi on vaihto-opiskelijoita täällä koulussa. Ja meidän koulustakin tietysti lähtee vaihtaviksi oppilaita, että sitten kun he tulee takaisin, niin tuovat kansainvälisen, kansainvälisen tuulahduksen tullessaan nyt on aika tällainen erikoinen juttu, mikä on Comenius-projekti, mm. että sinne pääsee jotain oppilaita sit niinku matkoille eri maihin ja sitten tänne tulee eri maista porukkaa, mutta se ei ole kovin usein, että se on nyt just menossa, et se on aika iso juttu. No, tällä hetkellä meillä on Comenius-projekti, joka on kaksivuotinen. Siinä on eurooppalaisia kouluja mukana ja meidän partnereita on Turkki, Puola, Saksa, Ranska ja Italia ja projekti on siitä kiva, että sitten näihin kaikkiin maihin tehdään vierailuja, ja jotain. tämän lukuvuoden aikana olette jo käynyt yhdellä reissulla. Kyllä, käytiin Saksassa. Joo, ja vastavuoroisesti sitten meille päin oli tulossa. Joo, kyllä. Toukokuussa tulee sitten vieraita näistä partnerimaista ja maaliskuussa ollaan menossa Turkkiin. Mm-hmm. Ja meillä on ollut sitten muitakin projekteja, että me pyritään siihen, että joka vuosi koko ajan olisi joku projekti menossa. Että ollaan käyty esimerkiksi Euroskola-projektin myötä niin pari kertaa tässä viimeisen viiden vuoden aikana niin Strasbourgissa tutustumassa Euroopan parlamenttiin, että tämmöisiä projekteja pyritään aina pitämään täällä yllä. Joo. No entäs sitten, miten oppilaat pääsee mukaan näihin projekteihin? No pienessä koulussa on se hyvä juttu, että tosi moni pääsee osallistumaan, kun me tehdään näitä matkoja, niin sitten tosi monella on mahdollisuus päästä mukaan, mutta tietysti osa näistä projekteista on sellaisia, että niitä opiskelijoita täytyy sinne valikoida, niin silloin pitää tietysti olla aktiivinen ja osallistuva opiskelija ja olla kiinnostunut erilaisista asioista, mutta varsinkin kiinnostunut kielistä, kulttuureista, eri maista. Silloin on mahdollisuudet päästä mukaan näille matkoille. Ja tietysti kielitaito pitää olla sen verran hyvä, että sitten ainakin englannilla pärjää näillä matkoilla mutta jos näille matkoille ei pääse, niin sitten totta kai voi osallistua myös täällä koululla. Et sit kun meillä on vierailijoita täällä, niin sitten voi esimerkiksi osallistua majoittamalla näitä vieraita omaan kotiin tai sitten jos ei halua majoittaa, niin sitten voi osallistua muuten tähän ohjelmaan, mitä täällä koululla sitten näille vieraille järjestetään. Että esimerkiksi tässä komeniusprojektissa ne vierailijat on täällä kokonaisen viikon, sitä ohjelmaa kyllä riittää siihen voi sitten osallistua. Tämä Viroreissu. Ah. Tiedättekö siitä mitään? No, et Viro lähetään kakkosella ja odotan kovasti. Mm. Ja sitten, eikö se tuleeko mitään? Tulee, Ja joo. sitten sielläkin asutaan sellainen, missään hotelleissa, kun mennään vaan sinne perheisiin asumaan, niin sitten kanssa kielitaito paranee, sosiaaliset taidot paranee varmaan siinä kanssa samalla. Ja siellä varmaan sitten on kaikkea kivaa. Kaikki lukiolaiset pääsee käymään kerran Virossa, eli jokainen lukion kakkosluokkalainen niin käy tuolla Virossa Kosessa ystävyyskaupungissa. Että se on semmoinen kaikista varmin juttu, että sinne pääsee aina kaikki lukion kakkosluokkalaiset. No sitten on sellainen kuin kevätretki. Mikä se on? Keväisin on tuossa niillä viikoilla viikoilla lukiolaiset lähtenyt jonnekin. Viime vuonna käytiin taidemuseossa Helsingissä ja sitten Uspeskin katedraalissa. Aina oppii uutta.